taikliai pajuokavus kyla juoko banga bet ką tai mumyse keičia tad šioje laidelėje rimtai apie juokus Kad juokai dalykas rimtas, žino visi kaip įrodymą dera priminti kad prie stalino ar hitlerio už juokus iš oficialios valdžios sodindavo į kalėjimą šaltojo karo metais amerikiečių ambasada norėdama sekti tikrąsias nuotaikas sovietinėje visuomenėje rinko ir analizavo sovietinius anekdotus kai dviračio žinių juokai apie vieną ar kitą veikėją ypač išpopuliarėja tai puikiai atspindi ką apie tą veikėją mano plačioji publika ir kokius jausmus puoselėja to veikėjo prototipui, ar net kas jo laukia netolimoje politinėje karjeroje. Jei sugebi valdžią pajuokti ir taip prajuokinti kitus, vadinasi nebijai ir tuo pačiu valdžios veiksmų baime išsklaidai kituose. O tai veiksmingas priešnodis mėginimams valdyti, pasitelkiant bauginimus. Žinoma, juokai verčia kalnus ne tik politikoje moterys ypač vertina vyrų gebėjimą pajuokauti ir mūsų pačių sukeltą įtampą nuleisti juokais ko gero esate girdėję apie marką gungorą ir jo seminarų ir knygų seriją per juokus į geresnę santoką taigi humorą mėgsta visi jis net nesutaikomus priešininkus ar skirtis pasiryžusius sutuoktinius suartina o galiausiai ir sutaiko Be to, humoras padeda mokytis. Humoras sukeltą gerą jausmą ir su juo susijusią informaciją įsimename ilgam. Man asmeniškai dirbant su studentais Vilniaus universiteto vertimo studijų katedroje humoras labai padeda. Rezultatai būna tiesiog neįtikėtini. Antra vertus, būna juokų, nuo kurių stingsta kraujas. Tai patyčios nuo jų nedaug atsilieka humoras skirtas sumenkinti vieną ar kitą tautą ar religiją nes pavyzdžiui anekdotai apie čiukčius ar žydus palieka gilų įspaudą daugybės kartų sąmonėje neva šios tautos vertos pašaipų dėl tam tikrų jų savybių neišsilavinimo ar godumo nors realiai anekdotai apie čiukčius pradėti skleisti dėl to kad rusams teko ne vieną dešimtmetį pavargti siekiant juos pavergti gal būtent dėl šio stipraus humoro poveikio kai kurios religijos pavyzdžiui islamas už juokus ar karikatūras apie pranašą pasiryžę žudyti tad kokia gi magija čia slypi ko esama sėkmingame pajuokavime Mokslininkai išsiaiškino, kad pasakojimą juokingų daro ir tai, kad jį suvokiame kaip geranorišką aktą. Kad ir šiuo atveju, matydami juokingai paprastus piešinukus, sudorojimo nevertiname rimtai, nes animatorius mūsų dėmesį nukreipia į kvailą buivolo elgesį. Kodėl šis iš pirmo žvilgsnio kvailokas filmukas mums sukėlė šypseną? Štai čia ir aiškėja didžioji humoro paslaptis – Kaip jau minėjau laidelės pradžioje, humoras kelia stiprius jausmus, o jausmai lemia realius pokyčius. Tad humoras, galima sakyti, yra tepavas, kuris sumažina realybę egzistuojančią trinti ir palengvina pokyčius. Veikia tarsi subtilus, tačiau pastebimas stumtelėjimas į samoningesnį gyvenimą, nes kiekviename juokų epizode visada yra ir dalelė tiesos, kurią prisitaikome savo ar situacijai. Blogybės atmetame ir tarp eilučių per jausmą sutartinai reiškiame valią, kad vaizduojama kvailystė nunyktų. Vadinasi, Juokas yra paveikus įrankis įveikti kvailą ir gyvenimą nuodijantį elgesį. Ar jo šaltinis būtume mes patys, ar kiti. Taigi, humoras gali tapti didelius pokyčius pranašaujančią ir lemiančią jėgą žinia paskutiniais sovietų sąjungos metais apie brežnevą ir kitus valdžios atstovus sklandė krūvos anekdotų vieni juokingesni už kitus jie visiems reiškė vieną ir tą patį mes praaugome tuos veikėjus juos atmetame o tai nevalingai teikia vilties kad pajuokiami reiškiniai nunyks ir gyvenimas prašviesės tad humoras yra visuomenės moralinės pažangos katalizatorius o saviironija yra aukšto dvasinio intelekto požymis Tai, kas mums ilgą laiką kelia didžiulį diskomfortą, galiausiai ima juokinti. Tai pavyzdžiui, ima juoktis du smarkiai susiginčia žmonės. Dar daugiau. Humore užkoduota neblėstanti sielos viltis, kad blogybės įveiksime ir kad galiausiai mm. šviesa nugalės. Juokdamėsi tarsi dalyvaujame bendro jausmo palaikomame sielų susijungimo rituale, kurio metu atmetame blogybės ir tiesiame kelius į šviesų rytojų. O tai, kad juokiamės, rodo, kad mūsų sielos vidinė akimi mato ir žino, kad gėrio dominavimo laikas anksčiau ar vėliau būtinai ateis. Šį kartą tiek o kitoje laidoje pasauliniai YouTube kanalai ir kaip jų fone atrodome mes. Žiūrėkite, bandykite, juokitės ir jums pavyks. Iki.